Gloire à Dieu. Si vous êtes là, je dis gloire à Dieu. Que le Seigneur nous unisse de façon pratique au nom de Jésus-Christ. Père, te remercions pour l'étude biblique. Merci pour ta, ta fidélité qui nous fait révéler chaque fois ta pensée et tout ce que tu as et lorsque tu nous révèles cela, tu nous donnes, tu nous donnes la grâce. Lorsque nous réclamons cette grâce, nous prions que ta parole soit claire et compréhensible à tous au nom de Jésus-Christ. Tout ce qui est en nous, qui n'est pas selon ta parole, selon ta volonté, que tu enlèves tout au nom de Jésus-Christ. Que selon ta parole et selon la prière du Seigneur Jésus-Christ, et de façon définie que le Père et le Fils et aussi bien que le Saint-Esprit qui sont unis, que nous soyons parfaitement unis au nom de Jésus-Christ. Nous te remercions parce que tu nous as exaucés. Au nom de Jésus, nous prions. Et que le peuple de Dieu dise Amen. Ce soir, nous évoluons notre étude dans l'épître de Paul aux Corinthiens et nous sommes au chapitre 12. Nous commençons aujourd'hui du verset 12 au verset 31. Verset 12. Car comme le corps est un et a plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps, ainsi en est-il de Christ. Voilà le verset 18. Verset 18. Maintenant, Dieu a placé chacun des membres dans le corps, comme il a voulu. Et puis le verset 24 nous dit, 24 dit, tandis que ceux qui sont honnêtes n'en ont pas besoin. Dieu a disposé le corps de manière à donner plus d'honneur à ceux qui en manquaient. Verset 28. Et Dieu a établi dans l'Église, premièrement, les apôtres. Des apôtres, secondement, des prophètes, troisièmement des docteurs, ensuite ceux qui ont le don des miracles, puis ceux qui ont les dons de guérir, de secourir, de gouverner, de parler diverses langues. 31. Aspirez aux dons les meilleurs. Et je vais encore vous montrer une voie par excellence. Vous voyez dans ces versets sélectionnés que le corps de Christ est un. L'Église est une. Le corps est uni avec plusieurs membres ayant diverses fonctions et le Seigneur nous a fait un afin que nous puissions coopérer et puis être coordonnés et que nous fassions avancer le corps. Et toutes les fonctions des membres du corps demeurent, telles que Dieu même l'a établi. Cela demeure tel que Dieu même a placé tout membre dans le corps. Et cela même a parlé d'un ministre Et, le verset 28 dit, « Et Dieu a établi ces ministres-là tels qu'ils sont, et les fonctions qu'ils sont, et le, le ministère qu'ils ont. » Et le verset 31 qui dit, « Aspirez aux dons les meilleurs. » Qu'est-ce que cela veut dire? Que comme vous voyez votre position, votre place dans le corps, là où il vous a placé, alors vous allez aspirer aux dons, oui, les meilleurs qui vous, qui vous feront fonctionner proprement dit dans la place où Dieu vous a placé, euh, dans la place où Dieu vous a mis. Alors aujourd'hui, on voit comme titre ou le thème l'unité et l'utilité des membres du corps lorsque les membres et les ministres demeurent selon l'appel que le Seigneur a pour eux, ils seront utiles, ils seront unis, coopérant ensemble avec les autres membres du corps qui eux aussi ont leur fonction et leur rôle. Et puis, ils ont leur responsabilité aussi. Comme on est ainsi unis, on a l'utilité de tous les membres et ce qui contribue à la santé du corps, à la joie du corps, au progrès du corps et, et puis à poursuivre de façon déterminée ce que cela doit, l'unité d'une part et puis l'utilité d'autre part. Si on est uni mais qu'on n'est pas utile, cela ne suffit pas. Si on est utile et on n'est pas uni, cela ne suffit pas. Il faut qu'il y ait la combination, la combinaison de l'unité et de l'utilité des membres pour que le corps de Christ et que l'Église du Dieu vivant puisse progresser et être ce que, ce, que Dieu veut qu'on soit et là où il veut qu'on soit et ce qu'on peut à réaliser pour sa gloire. L'unité et l'utilité des membres du corps. Nous allons voir trois points. Premier point, c'est la relation déterminée des membres comme étant placés par Dieu. C'est Dieu qui a placé tous les membres là-bas et nous avons la relation. Mais c'est déterminé, une relation déterminée de tous les membres comme le Seigneur lui-même a placé chacun. Numéro 2, la justice pratique des membres comme étant spécifiée par Dieu. La justice pratique, il y a une justice est théorique. Il y a une justice qui est superficielle. Il y a un type de justice qui est cachée, qu'on ne voit pas. Mais ceci que le Seigneur, ceci, au, à la, ceci auquel Dieu appelle les, membres, c'est la justice pratique des membres comme étant spécifié par Dieu. toi Les responsabilités prescrites des ministre comme étant scellé par Dieu. Dieu a donné ses responsabilités et il les a scellées afin que je n'arrive à, rien changer de cela, que tu n'arrives rien à changer de cela. Alors ce sont des responsabilités scellées par le Seigneur, cachetées par le Seigneur lui-même. Et il a donné des spécifications, comment il faut servir, comment il faut et prêcher, comment il faut servir afin qu'on coopère ensemble à servir tel que le Seigneur lui-même nous a donné la parole et la scellé cela que nous servons, que nous servions de cette manière. Allons au premier point, la relation déterminée des membres comme étant placée par Dieu. Nous allons à 1 Corinthiens chapitre 12, nous prenons le verset 12. Car comme le corps était un et a plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps, ainsi en est-il de Christ. Le verset 21, 21 nous dit, « L'œil ne peut pas dire à la main, « Je n'ai pas besoin de toi », ni la tête, dire aux pieds, je n'ai pas besoin de vous. Alors, il nous amène à la relation unie, à une relation qui est très déterminée et c'est le Seigneur qui a établi cette relation pour les membres du corps physique et pour les membres de son corps mystique qui est le corps de Christ. Nous allons voir trois points ici. Première partie, les membres convertis, baptisés, sauvés par la grâce. On ne peut pas dire qu'ils sont membres du corps, mais si, on ne sont pas convertis, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. C'est le salut, c'est la conversion que nous avons par la grâce de Dieu qui nous amène, qui nous intègre au corps de Christ pour devenir membres du corps de Christ. Numéro 1, nous avons les membres converti, baptisé, sauvé par la grâce. Numéro 2. Les membres crucifiés, ensevelis, désintéressés et pieux. Lorsqu'on vient au corps de Christ en tant que euh, enfant de Dieu, alors le moi aussi doit être là et, euh, même après le salut, la dépravation se, se présente toujours. Mais on vient à Dieu pour la seconde, la deuxième œuvre de grâce et le moi, cette nature adamique, cette dépravation est crucifiée et, et il meurt et on devient désintéressé et pieux. 3. Les membres profitables et consacrés, prêts pour Dieu. Les membres du corps qui sont sauvés, qui sont sanctifiés. Maintenant, ils consacrent tout au Seigneur, qu'ils deviennent avantageux pour tout le corps de Christ et il se focalise pour le bon du corps et pour l'Église. Alors, à la première partie qui est les membres convertis, baptisés, sauvés par la grâce. Et le verset 13 de 1 Corinthiens 12, 13 nous dit « Nous avons tous en effet été baptisés dans un seul esprit, pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre. et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Quand nous pensons au baptême d'eau, il faut également penser au baptême de l'esprit. Nous sommes baptisés dans un corps par l'esprit. Alors que ça, comme c'est de nouveau vous avez de vous avez confessé vos péchés, alors vous êtes, vous, vous détournez de vos péchés, vous vous tournez vers le Seigneur et l'Esprit de Dieu nous prend et nous immerge dans le corps. Alors il nous intègre au corps. Et cette intégration au corps, c'est ce qu'on appelle être baptisé dans un corps ou en un seul corps que qu'on soit juif ou grec, il n'y a pas une église des juifs ou église des païens. Ah, les juifs et les païens, dès qu'ils naissent de nouveau, ils font partie d'un même corps, la même église, qu'on soit et captif, euh, esclave ou libre, alors il n'y a pas de captif ou euh, esclave dans le royaume de Dieu. Dès qu'on vient, nous sommes tous un en Christ, euh, femme ou homme, alors nés tous, personnes âgées ou pas, tous ceux qui sont nés de nouveau font partie d'un seul corps. Romains chapitre 6, verset 3, Romains 6, verset 3, Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, cela parle du baptême d'eau. Le Seigneur a dit allez partout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croit et qui sera baptisé sera sauvé. C'est le baptême d'eau. La question pour vous est que est-ce que vous avez été baptisé d'eau depuis que vous êtes, vous êtes né de nouveau Est-ce que vous êtes soumis et que, vous, et que euh, vous avez amené, soumis votre corps, esprit et âme. Et selon la parole de Dieu, vous avez à la parole de Dieu, vous avez baptisé d'eau. Alors cela fait de vous un membre du corps de Christ. Et ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Le baptême, le baptême d'eau, ce n'est pas par aspersion. Vous avez été euh, plongé, immergé dans l'eau et puis vous en sortez. Le verset 4 dit, nous avons donc euh, été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort. C'est afin que, comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même, nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. C'est l'évidence que nous sommes convertis. Vous êtes convertis, vous êtes baptisés d'eau et vous êtes baptisé d'eau, vous, vous identifiez avec Christ au, baptême d'eau et la grâce de Dieu est en vous. Vous êtes converti, baptisé, sauvé par la grâce. Maintenant, vous marchez en nouveauté de vie. Verset 5 nous dit, en effet, si nous sommes devenus une même plante, avec lui par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. La puissance de l'Esprit de Dieu transforme notre vie et puis nous marchons en conformité à sa résurrection. Alors, tout ceci, n'est pas la grâce. C'est pas la grâce. On va à Tite. Tite 2, verset 11. Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, été manifesté. Ce salut est pour tout le monde. Et dès que vous l'acceptez, dès que vous croyez, dès que vous recevez, la grâce l'a agi dans votre vie. Et voici le résultat de la grâce. Verset 12. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice, la piété. Vous êtes repenti, vous avez cru au Seigneur Jésus-Christ, vous êtes baptisé d'eau, vous vous êtes identifié avec Christ. Maintenant, vous renoncez. Et hum, alors, maintenant, vous vivez dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété. Dans ce, dans ce siècle présent, les, tentations sont dans ce siècle présent, mais la grâce de Dieu est disponible et cette grâce vous suffit et fera de vous un triomphant afin que dans ce siècle présent, vous viviez selon la sagesse, la justice et la piété. Et le verset 13 dit, « En attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire du grand Dieu et de notre Sauveur Jésus-Christ. » verset 14 qui s'est donné lui-même pour nous afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui et zélé pour les bonnes œuvres. Allons à la deuxième partie ici qui est les membres crucifiés, ensevelis, désintéressés et pieux. Retournons à 1 Corinthiens, 1 Corinthiens 12, 12 et verset 15. Si le pied dit, parce que je ne suis pas une main, je ne suis pas du corps, ne serait-il pas du, corps pour cela Quand on est né de nouveau, alors on va au Seigneur et puis le, le moi est crucifié et, c'est et il est et il meurt et, et puis il, est, il meurt et et par là, il est enterré. Alors, il n'y a, alors, il n'y a plus euh, une affaire de, diffé, euh, de, de distinction. Si vous êtes un membre du corps et, et, puis vous êtes un membre progressif du corps, peut-être vous êtes le pied. Alors tu ne peux pas dire que moi je n'ai pas besoin de toi. Alors il n'y a pas de jalousie, il n'y a pas d'envie, il n'y a pas une comparaison charnelle, il n'y a pas de comparaison pétition dans le corps de Christ. Et le verset 16 dit, « Et si l'oreille disait, parce que je ne suis pas un œil, je ne suis pas du corps, ne serait-elle pas du corps pour cela Et si un membre du corps se retire et dit que parce que mon rôle, ma responsabilité, ce n'est pas comme son rôle. Donc pour cela, je ne vais rien faire pour contribuer au progrès du corps. Les membres du corps ne font pas cela. Et lorsque nous venons à Christ, nous sommes sauvés, nous sommes sanctifiés et que la nature adamique a été crucifiée et ôtée donc, ne disons pas à l'autre personne que tu n'es pas important, je suis important. Lui ne nous dit pas, tu n'es pas important, je suis important. Tous les membres travaillent ensemble de façon parfaite. Verset 17. Si tout le corps était œil, où serait l'ouïe et si euh, l'œil est, devenu très important, c'est moi qui vois tout et je vois tout. C'est comme l'oreille n'est pas importante, la bouche est inutile. Alors où sera tout le corps Alors ce sont, ce sont les fonctions de ces membres là de façon harmonieuse et de façon déterminée qu'on a tout le corps bien coordonné qui agit proprement. Si était tout oui, où serait l'odorat 18 nous dit, maintenant Dieu a placé chacun des membres dans le corps comme il a voulu. Lorsque nous sommes sauvés, nous sommes sanctifiés, tout ce qu'il nous faut faire, c'est de louer Dieu, c'est de, de le rendre grâce. Ce n'est pas comparer que je ne suis pas content de là où Dieu m'a placé, je ne suis pas content de là où il m'a fixé. Mais on regarde ce qu'on fait et puis, on a, alors on voit, et puis on reçoit la grâce de Dieu pour faire, pour devenir le meilleur dans, dans ce qu'on fait. Et que même, je suis très reconnaissant que Dieu même eh, m'a choisi, il m'a permis de faire ceci. À cause de cela, on donne gloire à Dieu et on ne se plaint pas parce que le Seigneur, dans sa sagesse, le Seigneur dans son amour, le Seigneur dans sa prévision dans sa préscience. Il sait ce qu'on deviendra, comment on peut mieux contribuer au corps de Christ. Et maintenant, Dieu a placé chacun des membres dans le corps comme il a voulu. Pas comme cela, comme, pas comme vous voulez, pas comme les autres veulent, pas comme cela plaît à vos frères ou à vos amis ou, à votre famille ou aux membres de votre famille. Non, c'est Dieu qui a placé chacun dans le corps comme il a voulu. Alors tout ce que nous pouvons dire, c'est que, que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est faite au ciel. On va au Romains chapitre 6. Romains 6, 6 sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, notre ancien caractère a été crucifié avec lui, notre ancienne habitude a été crucifiée avec lui, notre ancienne nature a été crucifiée avec lui, afin que le corps du péché fût détruit. Alors, que le, que le noyau du péché, que la racine du péché que tout le corps du péché soit détruit pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Et le verset 7 dit, « Car celui qui est mort est libre du péché. » Si vous vous identifiez avec Christ, vous êtes crucifié. Si vous vous identifiez avec Christ et, et, vous êtes mort avec lui, c'est dit que celui qui est mort est libre du péché. Et puis il nous dit au verset 11, verset 11 dit ainsi vous-même, regardez-vous comme mort au péché et comme vivant pour Dieu en Jésus-Christ. Je prie que le Seigneur euh, effectue et exécute, fasse cela dans la vie de chacun de nous au nom de Jésus-Christ. Philippiens, Philippiens, Philippiens 2, 3. Philippiens 2, 3. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire. Qu'est-ce qui nous dit Ce que je fais par euh, esprit de parti ne sera pas reconnu par Dieu comme une bonne œuvre. Cela ne sera pas récompensé. Donc, euh, si je passe la majeure, la majeure partie de ma vie tout en luttant et avoir un esprit de parti, avoir une vaine gloire, tout ce que je fais, quelle que soit la bonne chose que j'ai faite au corps de Christ, cela ne sera pas reconnu par Dieu. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Lorsque, lorsque je vois les autres, je, les considère comme étant meilleurs que moi. Je donne gloire à Dieu pour eux. Je suis content qu'ils fassent ce qu'ils font. Je, suis, euh, ils, ils sont contents de me voir faire ce que je fais. C'est l'unité du corps. Et le verset 4 dit que chacun de vous au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Cela nous dit que alors nous devons aussi permettre aux autres de réussir. Nous allons aussi permettre aux autres euh, d'avancer. Alors, il ne faut pas dire que ce que je fais, je veux être euh, de mon, meilleur, je veux être élevé, je veux avoir une vie facile, je veux faire quelque chose de très grand. Euh, nous allons vouloir aussi regarder les autres aussi, qu'ils soient aussi utiles, qu'ils soient élevés, qu'ils soient aussi heureux, contents dans leur, à la position où Dieu les a placés. Alors, cela conduit que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Comment cela va-t-il se produire Verset 5. Ayez en vous les, les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, que les sentiments de Christ soient en vous, un sentiment d'amour, un sentiment d'apprécier les autres, un sentiment d'encourager, d'édifier les autres, afin qu'ils soient tout ce que le Seigneur a appelé qu'ils soient. Voyons la troisième partie qui est les membres profitables et consacrés, prêts pour Dieu. Alors, les membres du corps de Christ, comme toute autre personne, comme tout autre membre du corps, que c'est le Seigneur qui m'a placé ici pour le bien. Alors, membres, euh, euh, les membres profitables et consacrés, placés pour le bien. Placés pour le bien. Alors, euh, vous êtes là pour agir, pour faire ce qui est bien, jusqu'à ce que Dieu lui-même vous fasse déplacer. Que je suis ici pour le bien. Troisième partie, membres profitables et consacrés, placés pour le bien. Alors, on voit 1 Corinthiens 12 et le verset 13. Euh, euh, et maintenant que Dieu a placé tous les membres comme, comme il a voulu. Si, verset 14, ainsi le corps, si vous luttez, si vous êtes devenu comme un politicien et vous êtes devenu un politicien dans l'église, euh, un politicien et dans le corps de Christ. Cela veut dire que vous dites que je n'accepte pas ce que Dieu a dit, ce qu'il a fait. Dieu a placé chaque membre comme il a voulu. Ce qui plaît au Seigneur ne te plaît pas. Et puis tu regardes au-delà de ce que Dieu a fait et tu blâmes Dieu. Pourquoi as-tu fait ceci? Pourquoi tu m'as placé ici? Pourquoi celui-là a cela et que moi je n'en ai pas? Qu'est-ce que l'autre là peut faire et que moi je ne peux pas faire On ne doit pas faire ainsi. Dès que vous êtes dans les mains de Dieu, vous êtes dans le corps de Christ, à commencer pour être sauvé. Alors ça, c'est l'œuvre de, de la grâce. Ce n'est pas par mérite. Et devenir un membre qui sert dans le corps de Christ, c'est pas la grâce et non pas mérite. Alors, c'est à vous de rendre grâce à Dieu que Dieu a placé, a établi les membres dans le corps de Christ comme il a voulu. Voir le verset 19. Si tous étaient un seul membre, faisant la même chose, ayant la même responsabilité, où serait le corps Alors, certaines responsabilités dans l'Église ne, ne seront-elles pas euh, négligées Et le verset 20, Maintenant donc, il y a plusieurs membres et un seul corps. Plusieurs membres avec différentes responsabilités, mais c'est un seul corps. Et le verset 21 dit, « L'œil ne peut pas dire à la main, « Je n'ai pas besoin de toi. » Ils, euh, travaillent ensemble encore. Ni la tête dire au pied, Je euh, de, la tête jusqu'au moindre, je n'ai pas besoin de toi. Voici ce que Dieu a fait et nous glorifions Dieu pour cela. Voyons Job, Job 29, verset 12. Car je sauvais le pauvre qui implorait du secours et l'orphelin qui manquait d'appui. Verset 13 la bénédiction du malheureux venait sur moi. Je remplissais de joie le cœur de la veuve. Verset 14. Je me revêtais de la justice et je lui servais de vêtements. J'avais ma droiture pour manteau et pour turban. Voyons le verset 15 qui est très important. J'étais l'œil de l'aveugle. Si l'œil est là dans le corps, vous voyez ceux qui sont aveugles et vous les guidez, vous les dirigez, vous les intrusez, vous leur montrez la voie. J'étais l'œil de l'aveugle et le pied du boiteux. Ceux qui sont boiteux, paralysés, vous voyez que l'œil peut, ne peut pas les aider, mais ceux qui ont les pieds peuvent les porter sur leurs épaules. Il dit que que j'ai, que oui, j'ai que je suis l'œil de la et le pied du boiteau. C'est l'œuvre à laquelle il nous a appelé à faire. On va aux Éphésiens 2, 10. Éphésiens 2, 10. Car nous sommes son ouvrage, il nous a, il nous a créé. Car nous sommes son ouvrage ayant été créé en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Ça, c'est la répartition, la division de Dieu. C'est-à-dire que Dieu a placé les membres dans le corps. Je prie que Dieu nous accorde une grâce abondante pour que nous remplissions, que nous puissions accomplir notre vocation au nom de Jésus-Christ. Et allons au, deuxième point, la justice pratique des membres comme étant spécifiée par Dieu. Maintenant, vous devez comprendre vous faites partie du corps de Christ. Et le Seigneur nous a placés de cette manière. Il veut que nous ayons la justice et, la justice pratique des membres comme étant spécifié par Dieu. 1 Corinthiens chapitre 12, je lis le verset 22. Mais bientôt, les membres du corps qui paraissent être les plus faibles sont nécessaires. Les membres du corps qui paraissent plus faibles sont nécessaires. Il y a quelques parties du corps qui sont très délicates. Euh, prenons notre œil ou bien nos yeux. Ouais, un, un grain de sable qui tombe dans l'œil oui, nous donne un grand inconfort parce que l'œil est faible, délicat. Il y a d'autres parties du corps. Oui, un petit abcès dans une partie du corps peut vous désorganiser parce que cela rend cette partie euh, très faible. Mais alors, et puis, on, et lorsque, lorsque vous mangez et puis vous vous mordez la langue, alors vous n'allez pas sinon arracher votre dent que oui, tu l'as fait auparavant, je ne vais plus tolérer ça, et puis vous allez euh, arracher votre langue. Si on fait ça, oui, on, sera, on sera, on serait, euh, si on faisait ça, on serait édenté. On n'aura même pas de dents dans la bouche. Alors, c'est essentiel. Donc, la même chose dans le corps de Christ, on ne jette pas celui-ci parce que euh, il n'est pas euh, celui-ci est nécessaire, l'autre n'est pas non. Tout le monde est nécessaire. Quand on pense au corps, aux membres du corps de Christ, tout le monde va remplir le vide. Et là, tout le monde est utile dans son appel. Ah, nous allons voir trois points ici, trois choses. Et première partie, la compassion des membres envers les faibles. La compassion des membres envers les faibles. Deuxième partie, le soin des membres au sein du troupeau. Nous tous, nous sommes le troupeau de Christ. Alors, nous sommes à Christ, alors nous devons avoir le soin des membres au sein du troupeau. Troisième partie, Troisième partie, le caractère des membres en tant que ses disciples. Alors, il nous a appelés à le suivre. Donc, on n'est pas les gens qui obéissent à leur pensée, à leur instinct, eh ben, à, à tout ce qu'ils veulent faire. On regarde à Christ. Alors, nous avons le regard sur Christ, le chef et le consommateur de notre foi, et on le suit et cela détermine notre caractère. Voyons la première partie, la compassion des membres envers les faibles. Allons à Job. Job chapitre 4, verset 3. Job 4, verset 3 et 4. Voici, tu as souvent enseigné les autres. Tu as fortifié les mains languissantes. C'est ce qu'on fait aux faibles. voyez un membre du corps un membre dans la cellule de maison, un membre de la chorale, vous voyez, un membre qui, euh, euh, euh, qui est sentinelle ou bien qui est surveillant. On, on pas... On, quelqu'un peut devenir malade, quelqu'un peut devenir faible. Alors, on ne doit pas piétiner la personne, on ne doit pas la pousser. Plutôt, on doit prendre la personne, on doit fortifier la personne. Verset 4 nous dit, « Tes paroles ont relevé ceux qui chancelaient c'est ce qu'on ce qu'on doit faire. Alors corps, nous servons en tant que membres du corps de Christ, l'un et l'autre, comme on sait l'un l'autre. C'est-à-dire que tu as fermé les genoux qui pliaient. Je prie que Dieu nous aide à, à nous rappeler de faire cela à tout moment au nom de Jésus-Christ. Que nous, que nous ne calomnions pas les membres faibles, qu'on ne euh, dénigre pas les membres faibles, qu'on ne, critique pas ceux qui sont faibles. La responsabilité à nous, c'est de voir qu'est-ce que je peux contribuer à sa vie, qu'est-ce que je peux faire pour la rendre fort ou plus fort. Voyons, Esaïe 35. Esaïe chapitre 35, verset 3 fortifiez les mains languissantes et affermissez les genoux qui chancellent. Fortifiez les mains languissantes et affermissez les genoux qui chancellent. Vous devez vous rappeler que lorsque vous dites quelque chose, quoi que le frère à qui vous parlez puisse ne pas être là, la seule à qui vous vous référez ne, euh, vous ne soit pas là, alors d'une manière ou d'une autre, ce que vous avez dit en secret est, par, est parvenu dans les oreilles du frère, de la sœur dont vous avez parlé. La question est que ceci-là, va-t-il encourager la sœur là ou le frère là Il n'est pas ici, elle n'est pas ici, je parle de lui, je me dis d'elle et on discute d'elle. Et si c'est arrivé qu'il a appris tout ce qu'on dit ici-là, cela va-t-il confirmer, cela va-t-il fortifier les mains les faibles ou les mélanguissantes, chaque fois, il faut y penser. Et que le Seigneur vous fasse être positif et à contribuer positivement à la force et à la, et à la grâce de Dieu dans la vie des gens au nom de Jésus-Christ. On va à 1er Thessaloniciens 5. 1er Thessaloniciens chapitre 5, verset 14. Nous vous en prions aussi, frères, avertissez ceux qui vivent dans le désordre. Lorsque vous avertissez quelqu'un, si quelqu'un qui n'est pas quelqu'un qui est déjà rebelle, alors vous n'allez pas sinon agir de façon rebelle envers lui. Celui qui est déjà, euh, celui qui est coléreux colérique, vous n'allez pas vous adresser à lui avec la colère. Vous devez être quelqu'un qui est euh, doux, quelqu'un de doux avec lui, quelqu'un qui agit de façon contrarié, alors vous devez avoir le fruit de l'esprit, vous devez agir et, de façon positive en montant le meilleur pour la personne. Alors, et alors, faut, eh, eh, consoler ceux qui sont abattus. Il ne faut pas les condamner. Pourquoi tu n'es pas comme ça Pourquoi tu n'es pas comme ça Si cela m'arrive, voici comment je vais agir. Ce n'est pas comme ça qu'on console les gens consoler les gens, vous devez venir, euh, vous devez vous mettre dans leur peau et voyez leurs défis, voyez là où se trouvent leurs difficultés et vous avez une parole de consolation, une parole de réconfort, une parole qui puisse encourager la personne, édifier la personne. Et supporter les faibles, user de patience envers tous, user de patience envers tous. Alors, faut pas sinon sauter et puis bah, amener une conclusion parce que les hommes sont délicats. Nous devons savoir que nous avons le sentiment, sachez que nous avons des défis. Alors comme on aide les gens, alors vous êtes patient envers tous. Allons au verset 15. Prenez garde que personne ne rende à autrui le mal, le mal pour le mal. L'autre fois, j'étais faible. Voici la façon dont il m'a traité. Et, et presque, euh, j'ai presque fui le troupeau. Lui, il est faible, je suis fort, je me rappelle ce qu'il a fait, je vais lui payer cette monnaie. faut pas faire cela. Prenez garde que personne ne rende à autrui le mal pour le mal, mais poursuivez toujours le bien, soit entre vous, soit envers tous. Allons à la deuxième partie ici, deuxième partie ici, le soin des membres au sein du troupeau. Retournons à 1 Corinthiens chapitre 12, verset 24. Tandis que ceux qui sont honnêtes n'en ont pas besoin. Dieu a disposé le corps de manière à donner plus d'honneur à ceux qui en manquaient. C'est comme beaucoup de personnes sont différents de Dieu. Dieu donne un honneur abondant à ceux à, à, ce qu'on manque. Comme on voit la communion, notre relation ensemble, parfois quelqu'un peut manquer cette capacité à communiquer, quelqu'un peut ne pas avoir cette sagesse pratique pour agir et les gens qui manquent, alors on le voit, on, se moque d'eux et nous les mettons de côté à cause de, de ce manquement, de ce manque dans leur vie. Dieu n'est pas comme ça. Et si nous, comme nous suivons Dieu et comme on, on dépend de lui, nous allons vouloir être des disciples fidèles de Dieu. Voici ce, ce qu'il a fait. Alors c'est dit ici qu'il donne plus d'honneur à cette partie plus d'honneur à ce qui manque dans le corps. Et verset 25, afin qu'il n'y ait pas de division, qu'il n'y ait pas de désaccord, de désunion dans le corps, mais que les membres aient également soin les uns des autres. Les membres doivent avoir le même soin les uns des autres. Alors qu'il n'y a pas de tribalisme, les membres doivent avoir le même soin les uns des autres. Il est né de nouveau, je suis né de nouveau. Euh, il n'est pas de la même tribu que moi, ne sont pas de la même tribu. Les membres doivent avoir le même soin les uns des autres. Je ne peux pas arrêter dans ce district-là. Le dirigeant là-bas, euh, il n'est pas de chez nous et il ne comprend pas... Euh, euh, notre dialecte, alors on doit avoir le même soin les uns des autres. Alors il faut abandonner cette affaire, euh, de, cette affaire tribale et les choses qui nous euh, divisent. Le sang de Jésus nous a lavé, nous a purifié nous a sauvé et nous a unis. Donc demeurons unis. Deuxième Corinthiens 8, 16. Deuxième Corinthiens 8, verset 16 dit grâce soit rendue à Dieu de ce qu'il a mis dans le cœur de Tite, le même empressement pour vous. Grâce soit rendue à Dieu, parce que ce même Dieu qui connaît vos besoins, qui connaît le cœur de, de Tite et Tite. Alors, et Tite, Dieu a mis et le, a mis dans le cas de titre le même empressement pour vous. Lorsque nous parlons du soin, lorsque le soin est, le soin est attardé, lorsque le, le soin est refusé, la personne même pourrait mourir ou bien quitter là-bas avant qu'on soit là-bas. Si on sait que cette personne a besoin de ce soin maintenant et et on ne regarde pas de gauche à droite et avec empressement et rapidement, on pouvoir aux besoins de la personne là. C'est ce que Dieu nous enseigne ici. 17 dit, car il a accueilli notre demande. Et c'est avec un nouveau zèle et de son plein gré qu'il part pour aller chez vous. Qu'il part chez vous. Il y a des gens qui disent que je veux rendre visite à telle sœur, je veux rendre visite à ce frère, je veux rendre visite à cette famille. Je sais qu'ils ont besoin de, de, de vivre, et, mais j'attends à dire, à dire au pasteur de groupe, vous le dire à tout le monde avant il voudrait dire à tout le monde avant de pouvoir aller. Lorsque la personne est affamée et la toute la famille est, familique, et, la, famille, on ne peut même pas sinon nourrir les enfants. Alors, il attend d'avoir obtenu une permission, à, aller, au, pasteur de groupe, aller au pasteur régional, aller au pasteur national. Déjà, la personne déjà meurt d'inanition. Mais si vous avez un, un, soin empressé, vous avancez, vous savez que voici le besoin de la personne et, vous subvenez à son besoin et le Seigneur récompensera votre sacrifice au nom de Jésus-Christ. Voyons le verset 21. Quand nous recherchons ce qui est bien on confirme. Alors, on pourvoit à tout le monde. Euh, non seulement devant le Seigneur, mais aussi devant les hommes. Alors, on peut voir au besoin de tout le monde. Et numéro 3 ici, c'est le caractère des membres en tant que ses disciples. 1 Corinthiens chapitre 12, 1 Corinthiens 12, verset 26. Et si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui. Si un membre souffre, il y a divers domaines de souffrance. Dès qu'on ouvre les yeux, on, on, on, verra. Dès qu'on ouvre les oreilles, on va entendre. Dès qu'on rend visite à celui-ci, à celui-là, dès qu'on appelle quelqu'un au téléphone, on verra là où le besoin est. Donc, donc dès qu'on est franc envers, on est franc, on, on, est franc avec, on est franc avec l'autre. Alors, on va tout apprendre. Et si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui. Si un membre est honoré, tous les membres se réjouissent avec lui. Et puis, le verset 27 dit, « Vous êtes le corps de Christ et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Il faut en être conscient. Je suis membre du corps de Christ. Je dois faire quelque chose. Je dois contribuer au progrès du corps. Et cela nous dit au Romains 12, Romains 12 15, Romains 12 15, Romains 12 15. réussissez vous avec ceux qui se réjouissent, pleurez avec ceux qui pleurent. Qu'est-ce que cela veut dire, pleurer avec ceux qui pleurent Est-ce que je dois rentrer chez quelqu'un et qui pleure et comme je suis déjà au seuil et et je vais commencer à verser des larmes de crocodile. Non, je vois, je considère qu'est-ce qui fait pleurer celui-ci. Alors, et je me mets dans sa peau et puis, si je peux résoudre ce problème-là, alors, euh, alors il faut, il faut alors, on, s'identifie avec ceux qui pleurent, on, on, on, leur rend visite. Alors, on euh, sympathise avec eux, et puis on euh, empathise avec eux, et puis on identifie le, besoin. Et je prie que le Seigneur vous donne de la sagesse. On va au Galates. Galates. Galates 6, verset 2. Galates 6, verset 2 porter les fardeaux les uns des autres. faut pas dire que ça, c'est sa responsabilité. Et il va porter son fardeau. Je ne sais pas pourquoi il est dans ce besoin. Il ne nous dit pas <coughs> eh, eh, il, ne il, ne nous dit pas eh, d'aller fouiller quelque part pour connaître cela. Il a, il a déjà un fardeau. Alors, vous voir savoir que celui-ci souffre. Portez les fardeaux les, les, uns des autres et vous accomplirez ainsi la loi de Christ. Et le verset 9 ne nous lassons pas de faire le bien. Est-ce que c'est moi la seule personne Alors, j'ai aidé tel frère, c'est ton appel. J'ai aidé cette soeur, c'est ton appel. J'ai aidé cette famille, c'est ton appel. Et Dieu vous a tant positionné et Dieu vous a béni que vos besoins, que vos besoins sont pourvus et vous avez encore le reste à donner. Et ne nous lassons pas de faire le bien nous mentionnerons au temps convenable si nous ne relâchons pas. Verset 10. Ainsi donc, pendant que nous en avons l'occasion, il faut chercher l'occasion d'aider, l'occasion de pouvoir relever quelqu'un, l'occasion de, de, de, pouvoir au besoin de quelqu'un. Ainsi donc, pendant que nous en avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous, envers tous. Même ceux qui ne sont pas nés de nouveau, ils ont un besoin. Vous n'allez pas vouloir qu'ils meurent de faim avant d'être sauvés. Alors, il faut les aider. Et pratiquons le bien envers tous et surtout envers les frères en la foi. Et le Seigneur nous aidera à faire cela selon sa volonté, selon sa parole au nom de Jésus-Christ. Voyons, 1er, Timothée 5, 1er Timothée 5, 21, 1er Timothée 5, 21. Je te conjure devant Dieu, devant Jésus-Christ et devant les anges élus d'observer ces choses sans prévention et de ne rien faire par faveur. Sans prévention et de ne rien faire par faveur. Comment Comment se fait-il que l'autre personne a, euh, un, besoin, il n'y a pas de soeur, il n'y a pas de frère qui puisse voir la personne là et pouvoir ses besoins. Une autre personne a un besoin, tout le monde court, tout le monde court et les gens donnent plus, plus, plus que la personne exige. Celui-ci meurt de faim, l'autre là meurt de faim, de pression et, et l'autre l'autre a plus ce qu'il faut. Il dit que non, on ne doit rien faire par faveur. Alors, qu'on aime comme Jésus et qu'on aime comme la, la tête du corps. Et tous les membres, alors, se servent les uns les autres sans rien faire par faveur. Et allons à la troisième, euh, au troisième point, troisième point, les responsabilités prescrites d'un ministre comme étant scellées par Dieu. 1 Corinthiens chapitre 12, euh, verset 18. Maintenant, Dieu a placé chacun des membres, certains dans l'Église, verset 28, et Dieu a établi dans l'Église, premièrement, des apôtres, secondement, des prophètes, troisièmement, des docteurs, ensuite ceux qui ont le don d'un miracle, puis ceux qui ont les dons de guérir, de secours, de secourir, de gouverner, de parler diverses langues. 31. Aspirez aux dons, aspirez aux dons les meilleurs. Lorsque vous aspirez à ce don, est-ce que je veux être euh, euh, euh, je veux aider les autres, je veux servir, je veux être servi pour pouvoir aux besoins des autres parce que présentement, je n'arrive pas à aider les gens comme je le veux. C'est pourquoi je prie et je demande que Dieu m'accorde le meilleur don pour que je puisse servir plus les membres du corps de Christ. Et je vais encore vous montrer une voie par excellence. Il y a une voie par excellence pour servir les, membres. Il y a une voie par excellence pour partager ce qu'on a avec les autres. C'est par amour. Tout ce que nous offrons, on offre cela par amour. Les responsabilités et prescrites des ministres comme étant scellées par Dieu. Alors nous allons voir trois points première partie ici, c'est le ministère assigné aux apôtres et aux autres ministres. Deux, Le ministère assigné aux ambassadeurs et à tous les membres. Trois, Le motif agréable pour désirer plus. Allons à la première partie. Le ministère assigné aux apôtres et aux autres ministres. Nous revenons à 1 Corinthiens 12, verset 28. Et Dieu a établi dans l'Église, premièrement, des apôtres. Mais les, apôtres ne sont pas les seuls ministres. Il y a d'autres ministres. Secondement, des prophètes. Troisièmement, des docteurs. Ce n'est pas la fin de la liste des ministres. Après, on a ensuite ceux qui ont le don des miracles, puis ceux qui ont les dons de guérir, de secourir, de gouverner, de parler diverses langues. Ce sont les apôtres et les autres ministres. Et Dieu, a, Dieu leur a signé leur ministère. Éphésiens 4. Éphésiens 4, verset 11. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Pourquoi Quelle est la responsabilité Voyez le verset 12. Pour le perfectionnement des saints, pour euh, la maturation des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. C'est ce que nous devons tous faire et avec euh, un effort conjugué, alors on est, utile au corps de Christ, on édifie, on enseigne, on forme et on amène les saints de Dieu à maturité. 13 dit, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état de l'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Et le verset 14 dit, « Afin que nous ne soyons plus des enfants lorsque ces ministres nous prêchent et, euh, leur euh, ministère édifie l'Église, que, euh, afin que nous ne soyons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine, par la tromperie des hommes, par leur ruse, dans les moyens de séduction. Jérémie 23, 4. Jérémie, Jérémie 23, 4. J'établirai sur elle des pasteurs qui les paîtront. C'est la décision de Dieu, c'est la prérogative de Dieu d'établir les ministres dans le corps, comme il a voulu. Voici sa promesse. J'établirai sur elle des pasteurs qui les paîtront. Elles n'auront plus de crainte, plus de terreur, et il n'en manquera aucune, dit l'Éternel. Lorsque les ministres prêchent de façon appropriée, tout le manque dans le corps de Christ sera pourvu, tout le manque dans notre Église, le Seigneur en pourvoira au nom de Jésus-Christ. Chapitre 3, Jérémie 3, Jérémie 3, 15. Jérémie 3, verset 15. Jérémie 3, 15. Je vous donnerai des pasteurs selon mon cœur, pas, pas selon, si le pasteur vient et prêche selon son cœur, il détermine que voici la façon dont je vais leur parler, voici la façon dont je vais faire les choses, alors cela ne va pas s'accorder avec Dieu. Si nous allons prêcher, prêcher et nous allons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 Voyons la deuxième partie ici. Le ministère assigné aux ambassadeurs et à tous les membres. Ce ne sont pas les apôtres et les faiseurs de miracles, ceux qui ont le don de miracles. Nous tous, si on attend ces gens-là, alors qu'on n'a pas le ministère apostolique. Premier, premier Corinthiens 12, 29, euh, tous sont-ils apôtres Non. Tous sont-ils prophètes Non. Tous sont-ils docteurs La réponse est non. Tous ont-ils le don des miracles Non. Verset 30. Euh, tous ont-ils le don des miracles Non. Tous ont-ils le, don des guérisons Non. Tous parlent-ils la langue Non. Tous interprètent-ils Non. Et ce n'est pas tout le monde. Si tout le monde n'a pas tous ces dons, alors où est-ce alors pourquoi vous êtes venu en tant que corps de, membres de Christ Vous êtes venu en tant qu'ambassadeur de Christ. Vous, vous, pourrez ne pas être vous pourrez ne pas être un, un apôtre, mais vous êtes ambassadeur de Christ. Alors, il y a un un ministère qui, a, qui est assigné aux ambassadeurs et à tous les membres. 1er Corinthiens, 2e Corinthiens du moins, 2e Corinthiens 5, 18. Et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné et nous, a donné le ministère de la réconciliation. Verset 19. Car Dieu, étant en Christ réconciliant le monde avec lui-même, en imputant point aux hommes leur offense, et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Verset 20. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ. Vous, nous tous, nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. C'est pourquoi nous lisons Acte 8, verset 4. acte chapitre 8, verset 4. Nous sommes tous ambassadeurs en tant que membres du corps de Christ. Et, nous a, et, puis nous a confié le ministère de réconciliation. Acte 8 et 4. Ceux qui avaient été dispersés allaient de lieu en lieu faisant quoi Annonçant la bonne nouvelle de la parole. Ils n'ont pas, pas laissé l'application aux apôtres aux au, au au de miracles seul, mais tout le monde, tous les membres de l'Église. Comme ils se sont dispersés, il allait de lieu en lieu annoncer la bonne nouvelle de la parole. Nous allons à la troisième partie ici. Le motif agréable pour désirer plus. Alors, vous voulez plus de la grâce de Dieu, plus des dons de Dieu, et plus de l'habileté de l'Esprit de Dieu que vous soyez en mesure de faire plus. Quel en est le motif Qu'est-ce qui vous motive 1 Corinthiens 12, verset 31. 1 Corinthiens 12, le verset 31. Aspirez aux dons les meilleurs. Vous êtes apôtre, aspirez aux dons les meilleurs. Alors, le meilleur don qui puisse faire de vous le meilleur en tant qu'apôtre. Alors, un docteur, aspirez aux dons le, les meilleurs. Alors, les dons qui peuvent faire de vous un bon docteur. Vous êtes évangéliste, alors aspirez aux dons les meilleurs. Le meilleur don qui fera de vous le meilleur quand vous prêchez pour accomplir la grande commission. Vous êtes ambassadeur de Christ, aspirez aux dons les meilleurs. Comme vous aspirez à ce don et que vous avez les regards sur le Seigneur, que le Seigneur vous accorde plus de dons, vous serez un bon serviteur, un meilleur serviteur de Dieu, un meilleur enfant de Dieu dans le ministère en tant qu'ambassadeur au nom de Jésus-Christ. Aspirez aux dons les meilleurs. Et je vais encore vous montrer une voie par excellence tu vas découvrir une voie par excellence d'amour. Toutes les fois que tu prêches, tu vas prier, oh Dieu, aide-moi non seulement à prêcher, non seulement euh, à gouverner, non seulement encourager les autres, non seulement les, les édifier, non seulement les servir, mais aide-moi à avoir un esprit excellent, un esprit aimable pour que mon motif et la façon dont je sers et je prêche puissent encourager, beaucoup de personnes. Puisse le Seigneur l'effectuer dans la vie de chacun de nous au nom de Jésus-Christ. Comme nous demandons par la foi, il nous l'accordera. Voyons Philippiens 2, 3. Philippiens 2, 3. Philippiens 2, 3. Ne faites rien pas esprit de parti ou pas vaine gloire. Si vous avez vu, vous avez vu, si vous avez vu la voix par excellence, il n'y a pas d'orgueil, il n'y a pas d'envie lorsque vous prêchez par la voix par excellence. Mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Voyez le verset 4. Verset 4. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, ou pas dire que je vais faire ce que je veux, c'est que qu'il aime ou pas, moi je vais, je vais les écraser, je vais les piétiner. C'est moi qui suis le pasteur, c'est moi qui suis l'évangéliste, c'est moi qui suis le dirigeant ici. S'il n'aime pas ma méthode, qu'il aille chercher un autre pasteur. Non, que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Verset 5. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ verset 6. Verset 6 dit, « Lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie arrachée d'être égal avec Dieu. Verset 7. Mais s'est dépouillé lui-même. Mais s'est dépouillé lui-même. Alors, vous ne cherchez pas Les loups des gens, vous ne cherchez pas la réputation, vous ne cherchez pas l'honneur. Tout ce que vous voulez faire, c'est de servir le corps de Christ et être votre meilleur pour eux afin que vous les édifiez, que vous les sortiez, vous les releviez de leurs faiblesses, de leurs problèmes et de leurs défis. Alors, mais c'est dépouiller lui-même en prenant une forme de serviteur. Alors, un servir, un serviteur qui veut servir et en devenant semblable aux hommes. Je prie que la grâce de Dieu deviennent plus abondantes dans la vie de chacun de nous au nom de Jésus-Christ. Vous serez un meilleur ministre, il faut dire Amen. Vous serez un meilleur membre de l'Église, Amen. Vous serez un meilleur ambassadeur de Christ partout où vous allez au nom de Jésus-Christ et toute la grâce dont vous avez besoin, tout le don dont vous avez besoin, le Seigneur vous les donnera. Vous serez de votre meilleur et votre service sera utile et récompensé ici sur terre et dans l'éternité au nom de Jésus-Christ. Je dis Amen pour vous. Tenons-nous debout maintenant et parlons au Seigneur en prière. Que tout ce que nous avons appris aujourd'hui, que le Seigneur lui-même reproduise cela nous, qu'il nous donne la grâce, la grâce abondante pour être aussi bon que nous le que, aussi bon que nous, devons être pour servir le Seigneur et servir le corps de Christ. Vous la bouche, par au Seigneur en prière.